ខ្ញុំប្រូវីរៈគឺគេខ្ញុំបោនិយាយទៅខ្ញុំបាទចង់និយាយខ្ញុំប្រាប់ថាមានគេកាត់តោខ្ញុំបាទជីកកងហ្នឹងខ្ញុំបាទមានដឹងហើយ Ella quiere que la haga suda, suda, suda, suda, Ella quiere que, quiere que la haga suden, quiere que la haga suden, quiere que la haga suden, ella quiere que la haga Yo quiero, que